Hoje eu fui conhecer a exposição do Hitchcock, que está aqui em São Paulo, no MIS. E, gente, sério, é uma das melhores exposições que vocês tiveram aqui na cidade. Eles montaram de uma maneira que faz com que a gente entre no clima real dos filmes dele, bem de suspense. E eu filmei um pouquinho da exposição para mostrar para vocês. Dá uma olhada aí.